Спокойно. Спокойно, момчето малко. Спокойно. Кой е хубаво конче? Няма да ми се плаши той. Спокойно, спокойно, спокойно. 嗯哼。